Numele meu este Andrei. Sunt deja aproximativ două săptămâni de când chestia asta a început. Să fie mai multe oameni sau mai puține? Tot orașul este în haos, oamenii infectați sunt extrem de periculoși. Deja deci, încep să-mi pierd mințile și nu <laughs> știu cât mai rezist. Well, uh... Deci că și tu lumii să mi îmbap. Actually, pare de treabă tipa și mi-a dat și speranțe. O să fie bine, o să vezi. Știu că la un moment dat va trebui să ies din casă.